叫我公主大人，来干干，好酒，那今日不醉不归。好，清玄，加点酒，加点酒。嗯，我可不是小心眼的人。昔日那雨辰赢我。 虽然手段特殊，但有钱也是人家的本质嘛！啊， <laughs> 所以不冤呐，不冤！大气，这才是经典游戏统治者该有的格局。我笑某佩服，来干干！笑 <laughs> 某素闻您是反派联盟的第一战力，那什么所谓的首领？ 也不是您的对手吧？哎，首领的实力还是深不可测的哟。您这是谦虚的吧？哎，真要那么厉害，宁可在小认识身上。啊， <laughs> 好说，好说，干！来吃菜，吃菜，吃菜，好，行。 少侠，请问有什么需要帮助的吗？喂，我怎么成红名了？红名是您强行击杀了其他玩家的惩罚，十个小时后便可自动消除。哦，哈哈哈哈哈哈！哎，怎么样才能锻造加九的武器或者幸运加七的武器啊？除了准备足够的材料，还需要一点点运气哦。喂喂，怎么制作还魂丹啊？需要长生木、不灭拳、 轮回土方可合成，去哪儿才能接劫镖任务？前往主城，坐标九四四点二七六，劫镖 NPC 处即可领取。居然不能直接去抢，太麻烦了吧？怎么可以改名字呀？去商城购买改名卡即可。好，谢谢。我二十几了，到哪去买坐骑啊？在哪里抓宠物啊？我要杀人！给我一把大宝剑。请问月老在哪里啊？这游戏有什么好玩？的？ 真是太没意思了！哎，走吧走吧。喂，你们别走啊！别走，我可以回答你们的问题，陪你们玩的，不要留下我一个人。好了，兄弟们，这一次真的走了，再见了。 十万个晶体。 爸呢？啊，爸爸去找清雪姐姐了。哎，儿子，你今天怎么起这么早？你平时不是最爱睡懒觉的吗？一日之计在于晨，身为一个好孩子，要按时作息。饭菜都已经端上桌了，你们洗完脸就可以去吃饭了。我先去练功了。儿子，你又偷吃什么东西了？ 怎么一口播音腔啊？你不是答应我们不乱吃道具了吗？妈妈，好孩子是不会乱吃东西的。我就先去和丁婆婆练功了。哎，这还是我儿子吗？ <laughs> <laughs> 厉害呀，王仔！ 太棒了！哈，嘿，哈，妈妈，我练完功了。书上说要做一个能文能武的人才是好孩子，我先去读书了。哎，我说夫人，昨天晚上公主大人是不是把孩子给吓到了？不过她说的话还挺好用的。以前让他读书根本就不可能。我的意思。 是不是有点过了？我觉得挺好啊，终于不用我费心了。可是我怎么感觉这孩子有点渗人呢？唉，孩子终于懂事了。哦，对了，丁丁，你去清雪那里看看，秦展去了半天还没回来。好的，夫人。嗯。 公主大人，公主大人，丁丁，你怎么来了？ <laughs> 夫人说想让你早点回去。哦，哎，这清雪和笑天真不知道跑哪去了，一整天不见他们啊，是不是还没到营业时间啊？哦，公主大人，您先等会儿，我去给你弄茶。哎，这个笑天真，把这个娱乐城搞得跟夜店一样，估计平时没少去。 公主大人，哟，大姐， <laughs> 哎，韩毅，你来了。对了，你有没有看见清雪啊？公主哥哥，你有时间还是关心一下清雪吧。她的内力突然间壮大了。清雪变强，哼，那是好事啊。这臭丫头一直嚷嚷着。 要打败我，我最近还以为他是忙着赚钱都不去练武了，看来有空我得去好好指导他一下。 <laughs> 是，恐怕公主哥哥现在也指点不了他了，他的内力是公主哥哥的十倍。 缩地成寸，你是什么人？为何会我门派功法？讲道理吧，你这问题但凡放在昨天，我都能告诉你他是谁。现在我真不知道。怎么？你害怕了？我，反正你杀的人跟我也没关系。来啊，继续。我等与你无冤无仇。 今日你连杀我门下数千人，又对我失职下手，休怪我姜子牙，替天行道。是没仇恨，但你身上有我需要的东西。这已经是第五个世界了，差不多够了。可离十万个晶体还远呢。 走吧。一整天到底跑去哪儿了？师傅，我有些累了，就不招呼你了。到底跑哪儿去了？我现在问你，你最近的功力到底怎么回事儿？ 啊！是不是做了什么为非作歹的事情？嗯？你不是一心想着回老家吗？怎么开始管起我们了？我现在管的就是你，清雪。你要是做了什么错事的话，现在就给我收手。展展，放心吧，这边我都替你看着呢，别絮叨了。清雪，就是因为有你在我才最不放心。 好了，我知道你累了。一会儿晚饭过去一起吃吧。我还有事，就不去了。你还会有什么事啊？我说杀人，你信吗？你现在是在跟师傅说话吗？啊？当了爹的人就是啰嗦。给我站住！ 哎呀，展展，我都说了没事了。这这这，这是帮你完成任务的奖励，不送。哎呦，公主大人，您受伤了，我去给你拿药。 师傅，带我去刷副本吧。没空。师傅，听说城外有一个神秘山洞，里面啊没准有什么宝贝，要不然我们去看看啊？哎呀，你找韩一他们陪你去玩吧。师傅还有很重要的大事还没有办。啊？到底是什么大事啊？可是，不要告诉雨辰。 师傅终究会离去。 嘿，哈，嘿，哈，嘿，哈，嘿，哈，哎呦，嘿，表现蛮不错的，嘿， <laughs> 是啊，王仔最近可乖了。爸爸，您回来了，我已经练完武功，现在要去看书了。怎么感觉有点奇怪？哎，丁丁啊，哎，你去看着他吧，哎。 少 <laughs> 公主啊，你等我一会儿。哎，听丁丁说，汪仔最近不是在看书，就是在练功，乖的有点奇怪啊。那不很正常吗？随我呀，我小时候也这样。哎，你看，哎，这是什么？这个怎么看上去像十几年前的路由器啊？啊，路由器。 这可能是咱们回家的关键，那太好了，太好了！哎，那今天晚上我们吃好一点，我叫大家来聚一聚，好不好？好啊。呃，对了，咱们先得和儿子商量商量。好，现在就去吧。 来了！ <laughs> 哎呀，乖儿子，你这么早啊？怎么又多睡一会儿啊？你们给我的分身娃娃真好玩，这样我想去哪就能去哪，爸爸妈妈都不会知道。真听话，不要那么忘了风范。大爹爹，你说今天带我认识新的小伙伴？哦，对对对，他们早就在等你了。走吧，随我来吧。 来，乖儿子，跟大爹爹走。来来来来来。啊啊啊！哇！这里是，这里是啊。 仙境微观世界哦，以后啊，这里就是你的乐园了。 <laughs> 乐园？嗯，还有你的小伙伴呢。哦，你们是？他们是玻璃，哦，那个是恶魔玻璃，这个是冰玻璃、土玻璃以及天使玻璃。我可以摸摸他们吗？可以啊，可以啊，好可爱。 是一样的， <laughs> 看着他们，好像我也回到了小时候。老大，你小时候也这么皮吗？嗯。 <laughs> 床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头。 好乖啊，还在看书呢。儿子，爸爸妈妈有件重要的事情想跟你商量一下。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。哎，旺仔，这什么态度啊？春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。哎，好了，金盏，别吓到孩子。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。 夜来风雨声，再乖信不信我真打你屁股？春眠不觉晓，处处闻啼鸟。 <laughs> 那我打你了。夜来风雨声，花落知多少。儿子，儿子，啊、少公主。 使劲干嘛呀？我我没使劲，我就是轻轻拍了一下而已啊！你没使劲，儿子怎么这样啊？这怎么办啊？儿子，你醒醒！儿子，儿子是假的啊！大家都准备好了吗？准备。 今天就拆了他们的老巢！哎，有话好好说啊！大家可都是文明人啊，别动手动脚。要想从我这儿过去，先从。 隐的蛤蟆，原来是又换了一副身体，主宰大人。哈哈哈哈！